泰拳短裤到底要怎么选？我没有办法最终给你答案，但我可以给你分析一下，最终还需要评论区大家我们共同去探讨。我认为呢，现在站立格斗基本其实大多数都是练泰拳的，有两种类型的短裤，一种呢就是传统的泰拳短裤，非常明显的标识，整个腰部特别的宽啊，一根根的胀筋在里面，整个材料上来讲呢是是那种比较防扯的这种材料啊，稍微的硬一些、厚一些这种感觉，在中心啊也就是小鸟的位置，一般上来讲呢是有大面积刺绣，好把整个这。 版型撑起来，裤脚两边啊有点往上飞起来的感觉啊，大概是这样的一个感觉，是传统的泰拳短裤。当然也有少数的泰拳短裤呢，中间没有那个大大的刺绣。这种短裤我认为穿的比较多的是初学者和大多数的爱好者，其实都穿这种啊。初学者更喜欢，原因是初学者没有那么强的武力值、战斗力，对吧？说练泰拳，对吧？得有练泰拳的样子，武力战斗力不行，这个范儿得拿正了啊，得传统啊，一看我牛逼干嘛呢？练泰拳的，对吧？ 有这种武力加持了。另外练其他格斗术，像散打呀，我见过很多爱好者也是穿这种泰拳短裤的。另外一种短裤呢，我认为是更加新型的啊。首先面料上是比较轻盈的，它的设计没有那种传统的那种泰式的那种味道啊，那种感觉。材料选择了像涤纶这种啊，比较排汗、比较容易速干的面料。 功能上，我认为其实更强大一些，但视觉上看起来呢是比较像多功能的运动裤，但实际呢是格斗用的短裤啊。这种短裤，我个人呢感觉练得比较久的爱好者和老运动员和水平比较高的人会用，因为呢可能他不太需要传统泰拳短裤给他一些精神上或者力量上的一些加持了，他可能认为随便一条短裤我直接穿上就走。 对吧？那观众朋友，最关键是你们，就是明年我们也要重新改版我们的短裤。那你们更喜欢传统的这种泰拳短裤，还是那种比较新型的那种功能型的泰拳短裤呢？请评论区下方告诉我，你练了多久，喜欢哪种啊？咱评论区见。